давай начнем с того, что ты продаешь сейчас. Какой Ну, здесь как бы на самом деле у нас сегодня два продукта продаются. Первый это как бы 5 э, миллионов за 5 дней, да, это вот по инфобизнесу, собственно, uh-huh. моя, моя программа. И вторая программа, это вот Марии, Марии Хмелевой, «Миллион из воздуха», там как раз э, по тематике заработка на физических товарах через э, доски объявлений, то есть без сайта вообще, без ничего. То есть объявления, товары, все. Здорово. Это вот скрины, из э, которые 5 миллионов за 5 <clears throat> дней, да? Ну, на самом деле здесь есть немножко маншенных, но практически да, потому что ее программу, я скажу так, что мы ее даже последний месяц, мы ее не пиарим, мы ее там <clears throat> ну, продажную цепочку допиливаем, переделываем, поэтому это вот, ну тут небольшие продажи есть партнеров, короче, но вот ну, маленькие такие относительно. Фактически, да. Угу. То есть у тебя есть э, автовебинар, да, на mm-hmm. который э, партнеры, в общем-то, э, которые рекомендуют партнеры, и на автовебинаре у тебя идет продажа. Да. Правильно? Да. Если у тебя там есть три цены, соответственно, 9, 18... Нет, 2, 20... 18 нет, там есть 9 900 и 29 900. А, 9 и 29, да? И mm. по заказам какие часто покупают? Слушай, хороший вопрос, но я даже так сейчас тебе не скажу, но заказы, не знаю. Ну, сейчас просто не хочу открывать страницу заказов, там эти e-mail и все, что потом играть. Э, мне кажется, и то, и то, ну, больше за 29, наверное, не знаю. Ну, хотя, может, пополам. Точно вот не скажу статистику. Ну, как бы средний чек, а, вот, средний чек где-то 18 тысяч с копейками. Вот это здесь есть. Вот же, где статистика. А, нет, заказы, заказы, заказы, заказы ну, не буду открывать заказы, чтобы не было видно имейлов, потому что они потом обижаются, что вы нам палите там, типа, наши эти... Хорошо. Вот. Э, смотри. 18, 18 тысяч средний чек, вот как бы посчитай там. Угу. Вот смотри, я сейчас прям кликов, а, партнер, который у тебя на первом месте, он сделал 3000 651 э, клик и заработал 364 950, короче, 365 тысяч. Да. Вот. И а, причем вот эти 5980 и второй вот этот 8920. То есть мы выплаты делали буквально вот час назад, это вот за прошедший час у них дальше тикает, <laughs> тикает. Короче, получается почти 10% конверсия, да? Слушай, вот здесь, понимаешь, с конверсией на самом деле засада полная, потому что никто точно не понимает, как ее считать. А, потому что джаз как-то считает по-своему, uh мы как-то замеряем, у нас какая-то... То есть, ну, видимо, какие-то критерии замера, что ли, разные. Поэтому не могу сказать, как бы, вот мне проще показывать в цифрах. То есть, вот, например, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот на шестом месте у меня вот человек, вот, э, вот, вот 87 540. Это вот э, человек у меня учится в этой же программе на 5 минут за 5 дней. Я два интервью с ней записал, вот девушка из Самары, ага. с 10-месячным ребенком на руках. Начала потихонечку пиарить. У нее реально было 1500 рублей. Вот она их просто инвестировала грамотно, там ей подсказал как там в рекламу. И вот, э, вот с этих 1000, 1500 у нее вот уже 87540, не знаю сколько, но меньше двух месяцев точно. Где-то вот, может быть, недель 6 она этом занимается. Вот. И там дальше у нее развитие идет. Вот, вот я как-то так понимаю. А, потому что нельзя как бы корректно привязывать, ну, э, вот к кликам, нельзя корректно привязывать к подписчикам, в моем случае, по крайней мере, не знаю, кого как, у нас так, потому что сильно отличается все-таки там целевой трафик, нецелевой трафик. Э, то есть у меня вот эта женщина одна есть, да, вот из Уфы тоже записывалась на интервью, там учительница такая, она, она сделала, у нее база 300 человек, она вот сделала по ней какую-то там рассылку, она сама рассказывала, э, и из этих 300 э, человек, значит, у нее было сразу что 17, то есть две оплаты на 17 с чем-то комиссионных, uh -huh. и было на тот момент еще было выписано 8 счетов, Э, я не знаю, какие-то оплатили с тех пор, нет, честно говоря, вот не скажу.